ありがとうございますただいまご紹介いただきましたカモンと申します大阪より参りました我々カモンはこの2日間犬山陶芸祭を全力の全力で盛り上げさせていただきます我々カモンの持つ大阪ムーブメント皆様一人一人に全力で届きます 我々の熱い思い感じ取っていただけると嬉しいです皆様タオルのご用意は大丈夫でしょうかそれではここから始まる大阪ムーブ の旅歩きは知らぬ間に何かが変わるお前の心にこびりつくカノン大阪一大ムーブメント大阪ムーブメント